Eh, lama lama Baru juga bang sampai. Makan apa? Belum lagi abang, banyak lapar juga abang. Kalau gitu jual kita makan. Boleh boleh abang boleh. Abang, sini Malaysia memang mana gini makan abang? Oh, sini cuaca aja panas. Atau tak sepanas ni benda batu. Oh, macam ke? Ya. Oh. kalau malam pun panas juga kan bang. Oh, malam lagi lah sejuk. Hotel मारते बहुत डर से बाहर और ये नाम बरताने वाले करतो बताने Hai, warna sih hidup kalau dah kereta aku ni. Dua juga kereta. Kenapa bang? Kenapa? Ini kenapa? Kenapa bang? Ayo yo, kenapa? Kereta ni pun dah pula dah. Ayah, tengah dulu bang kalau dah Yo boleh juga bang tu jadi nak kereta bang. Full. Ya bang. Full. Itu speed ya. Boleh bang. Tak apa. Jangan nang nang nang deh, ni ada lagi deh. Ada dah, ada. Depar ni jangan dikenai dia, ni jangan deh. Ada dah apa? Letar tayar, tar tar deh. Odori. Abang deh? abang. apa? Apa? Kereta itu tayar deh abang. Abang, Abang ya, abang ya, abang. apa? Lain kereta tayar bang. Ya bang, ya bang. Ordi korna ordi. ಎಂತ ಕಿತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಅಡ್ಡಿ ಮಾನಿ siapa Takut tu jalan kereta ke? Ini abang dua orang baik-baik semua adik. Jangan takut. Sekmu nak ejah aku. Aku nak tanya Sekmu. Kalau Sekmu boleh jawab, aku boleh bagi Sekmu. Okay. Soalan bermula, bumi tu petak ke bulat? Hmm. Saya rasa kak hmm. itu mampan bujur ya kak. Bujur? Ya. Ya kak. Saya tahu. Ha. Segitiga. Salah petak. Ayuh ayuh. Eh, iya. Banyak-banyak jawapan petak. Selagi, selagi. salah lagi. Um, hmm. Okey. Sajak tino ke jatih? Sajak. Saya rasa saja itu pondan apa? Saja pondan? Ya. Yo ya ko. Eh bukit. Lepas tu? Jate. Sajak tu jate. Ah. Ayo yo. Sajak tu tino. Ayo yo lari. Okay, saya mesti selalu belakang ni. Jadi aku kena tanya soalan lagi lah ni. Uh, soalan ketiga. Uh, ah, Bohena tu gapo eh maksud dia? Ah, itu saya tahu. Itu ada beradik kapucino. Eh, Apa? Ada beradik kapucino saya rasa. Saya bukan Kopi Cina Kau Cina tu Bu Hello oh, Ya Oh ya Soalan yang lah ada aku tanya Sekmu Kalau Sekmu boleh jawab Aku boleh gabar ke Sekmu okay. uh, ah, Anak Ifra tu dia apa? Ha, itu saya tahu. Saya rasa itu era Fazira sebab dia celi tahun Malaysia kan. Ya ke? Eh, hey, bukan. Lepas Dia pergi dengan Mino. Mino? Ha. Salah, salah, salah. Dia pergi dengan aku lah. banyak koya ini perempuan. Banyak ini perempuan. Jadi, saya mau tanya sama Adi Manis. Hmm? Ini sekarang kita pengumpulan kita ada mana ini Adi Manis? Kalau saya mau tahu, cuba saya mau goyang.